Sur euh, la prévention du surendettement, nous avons aujourd'hui deux centrales. Une qui a bien fonctionné dès 2008, qui a permis de désendetter un certain nombre de clients. Une centrale de risque intra, intra-secteur où on échange de façon hebdomadaire euh, les informations entre les, les IMF. C'est ce qui a réduit le, ce portefeuille de 1 800 000. Ça, ça a été fait en 2-3 ans et qui est renforcé aujourd'hui par l'accès et l'ouverture à l'ensemble du marché avec la centrale, de euh, la centrale de Banque La Banque centrale du Maroc elle a mis en place un crédit bureau le Crédit Bureau qui, lui, euh, intéresse tout le secteur financier du Maroc, que ce soit les banques, les sociétés de financement euh, crédit à la consommation, que les institutions de microcrédit. Dans laquelle versent euh, tous les opérateurs et auprès de laquelle tout le monde aujourd'hui consulte avant l'octroi de, crédit. On transmet l'ensemble des informations qui concernent notre, notre clientèle et nous consultons à chaque fois qu'il y a une, nouvelle demande de, crédit. On a commencé à consulter le, Crédit Bureau depuis 2012. Donc la consultation du Crédit Bureau permet de disposer d'un rapport qu'on appelle aujourd'hui le rapport de solvabilité qui regroupe euh, l'ensemble des engagements crédits du client en statut normal ou impayé. La première source de recueil de réclamations, c'est la visite au niveau du siège, soit d'une manière spontanée, soit à la suite d'une visite au niveau du crédit euh, bureau, enfin ECM, euh, e c'est Experience Service euh, Maroc, euh, parce qu'ils partent pour chercher leur rapport de solvabilité, euh, éventuellement dans le cadre d'une demande de prêt au niveau d'une autre institution. Et puis ils se rendent compte qu'aujourd'hui, leur situation n'est pas régulière vis-à-vis de la fondation. Donc, euh, les, les oriente vers la fondation et donc ils viennent se présenter au niveau du siège pour déposer leur réclamation.